once again isivathini veculo ngifunde ngakuwe nenye i-edu tutorial la eh is about logo eh i-clothing yabo so ungayithatha uyisebenzise onke ama-files akhona all into kumele uyenze nje uthi www.vatinvec.com ungakhohlwa ukusubscribe tshena abangani abangani abatshana abangani kube mnandi yabo siphushe ivibe danki yaphuma mina